אז איך אנחנו מתאימים את הכפה אלינו ולמה בכלל לקנות כפות? השלב הראשוני זה בעצם לדעת שהכפה מותאמת לנו למבנה כף היד. אנחנו לא רוצים שהיא תהיה גדולה מדי ולא קטנה מדי, בערך סנטימטר וחצי מהחלק העליון של הכפה. מה המטרה של הכפות? אנחנו רוצים להעמיס 30% יותר על השרירים שלנו וכמובן להגן על המפרקים. אחד היתרונות או הייחודיות של הכפה המיוחדת הזאת, שיש לנו כרית מאוד מאוד נחמדה, לא גדולה מדי, והחורים שמותאמים בצורה אופטימלית. מה זה גורם? זה גורם לכף היד להיות קצת יותר רפויה. ברגע שאנחנו אוחזים את הכפה ואנחנו גורפים, אנחנו יכולים להרפות את היד במעבר מעל המים, ואז יש לנו הרבה יותר כוח בזמן הגריפה. ברגע שאנחנו גורפים הרבה יותר כוח, אנחנו מחזקים את כל הפלג גוף העליון שלנו, שורפים שומן, יכולים לעבוד על תרגילים טכניים, וכמובן ליהנות מאביזר מאוד מאוד נחמד ומגוון בבריכה.